To nie jest projekt artystyczny. Nie chcę zrobić tego filmu po to, żeby się wyrazić. Jadę do Tajlandii, żeby porozmawiać z ostatnimi żyjącymi mistrzami medytacji i pokazać Wam być może najbardziej ekscytującą współczesną szkołę filozofii, tajską tradycję leśną. Pod koniec XIX wieku kilku bezkompromisowych tajskich mnichów opuściło klasztory w mieście i udało się do dżungli, żeby tam zgłębiać naturę swoich umysłów. Wędrowali po dżungli ścieżkami znanymi tylko tygrysom, medytowali pod drzewami, w jaskiniach i pod klifami. Tak powstała tajska tradycja leśna. Ta tradycja jest zagrożona. Nowoczesna gospodarka przetrzebiła dżunglę. Buddyzmem tajskim wstrząsają skandale seksualne i finansowe. Ludzie odwrócili się trochę od swojej religii nie wspierają już tak chętnie medytujących mnichów. A bez wsparcia ludzi medytacja długodystansowa w dżungli jest niemożliwa. Dotrę do ostatnich wielkich mistrzów poukrywanych w dżungli. Zapytam ich, co odkryli we własnej świadomości w świecie wokół nich. Zostanę z nimi i będę medytował według ich wskazówek. I być może dowiem się, czy przeraża ich współczesny świat. To, co odkryję, przywiozę Wam w postaci filmowego dokumentu. Wesprzyjcie proszę ten projekt.